Hola, soy Rafael Sánchez Balaga, director de la Escuela Superior de Coherencia Cardíaca y estoy aquí porque quiero contarte que he asistido al taller de Miguel Ángel Romero, Arte Formador. Un taller excepcional, impresionante, con las claves prácticas para conseguir ser formador. Yo te lo recomiendo vivamente que vengas, a mí me ha servido mucho y estoy seguro que a ti también te va a servir. Muchas gracias. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.